що нас нас не станеться, не дай Боже. Далі буде Латвія. Запам'ятайте нашу зустріч: Латвія, Литва, Естонія, Молдова. Далі буде Грузія, далі буде Польща. І так будуть вони йти до Берлінської стіни. Хочемо запровадити закриття неба, тому що конкретно вбивають наших людей. Це відбувається. Причому з території Білорусі із території Росії вилітають ці ракети, бомби, ескандери, літаки, бомбардировщики. Якісь людей повинна, повинна взірватися. Скільки треба рук, ніг, голів, щоб вони були відірвані, відлетіли вони, щоб достукатись до вас, щоб ви це закрили. Скільки треба, кількість скажіть, я піду, ми будемо рахувати і почекаємо до цього моменту. Ми не нападаємо на Росію, не збираємося на нього нападати. Гарантии что? Мы в НАТО? Нет. У нас есть ядерное оружие? Нет. Что я должен сказать? Кому я должен что-то дать? Что ты хочешь от нас? Уйди с нашей земли. Не хочешь сейчас уйти? Сядь со мной за стол переговоров. Я свободен. Сядь со мной. Только не надо 30 метров, как с Макроном, Шольцем и так далее, как их принимают. Я ж сосед. Меня не надо на 30 метров держать. Я не кусаюсь. Я нормальный мужик. Сядь со мной, поговори, чего ты боишься.